5000 اس كوين بس نسألك سؤال نشري حاجة بسرعه 10000 ولا 100000 موت سجعني سجعني استنى خلنا فيه انسايد <laughs> 50 ما هو آه، جاد عمل تليبورت لمنين الله يعليك لعنة الله عليك كرة كرة كرة كرة كرة اب اب اب وراك اب كنت ذا اوس اوس خلي فوكس like it. They like it. Who clutches close? Who clutches close? سفري cheater, separate, like a cheater, separate like a cheater, clutch easy Separate like a cheater, and both like a cheater. رجال انا انا ما تكون مرجعين ولا شو عمل له جول بس لي بس لي ادخل بلانتي بالله جود قول لي نيفي غمان اسبانيه اسبانيه Tapi dia ويل والله ويل بليد والله بالله كليبي والديها بالله تركتك مره جي فور بي سكيور بوم ديفايس يعني او يعرفني جي فور بي والله من خذيت بايك معاك ما عادش تخيل بطة لأول مرة بقاعد تقرا كريتك بتاع وقت تتكيف زاد لأول مرة في برا برا لو سلو نايس اي ام جود جيت فترت واحد وهو طايح إيه، الناس كلها تلعب كون ماشي ورا الباب في سموكر ومات شفت تسعة صفر واحد راح يسكت تو ما عرفتش يخرج والله عزيزة والله قسما بالله لا خباك يجيك نفس البلاصه تاع قبال تم تم اي اي اي اي تم اي تم اي تم ما يجوش من غاديك هيجيك مالك يطلع لك الويندو يعطيك وانت ما واش ميكس بيها هاوكا آه، هاوكا يا ودي مريتوش ايش صار؟ ودي قلت بالك شاني يعني اعمى قلت لك ايه بوت ما تحبش تصدق